Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Schön, dass Sie dabei sind und heute mitsingen wollen. Heute singen wir Nummer 16 aus dem evangelischen Gesangbuch. Die Nacht ist vorgedrungen und ich freue mich, dass äh, der Magdeburger Kantatenchor mit mir zusammen dieses Lied von Jochen Klepper singt. Ist 1938 geschrieben worden. Die

Kreuz und alle auf. Ihr sollt das Heilat finden, das aller Zeiten lauf. Von Anfang an verkündet, seid eure Schuld geschah. Nun als ich euch verbündet, den Gott selbst noch manche Nacht fallen auf Menschenheit und Schuld, noch andere nun mit allen, der Stern der Gott. Gottes Angesichte, kommt euch direkt umher. Gott will im Dunkel wohnen und hat es auch erhellt, als wollte er belohnen. God.